no trap e vê se não esquece, yeah Você é só um Zé, você é um pivete, yeah Eu voando, mano, sou um VVS, yeah Sou tão forte, mano, tipo o Haku, uai Tô fazendo feat com o Mezu, yeah Mano, eu tô tipo o Camaro, yeah Faço trap pra caralho, uh, uh. Faço emo trap, sou um star, Vai se fuder pra lá nem adianta copiar Mano, eu vou te matar Ela, ela quer minha pin, isso não é Ela fala merda, eu não vou ouvir Eles querem ver o mesmo cair, o mesmo tá aqui Solta pra subir, clipe pra lançar, CD pra estourar quer me ampliar Ué, ela quer me ampliar Eu fazendo trap, sou um VVS, yeah Faço emo trap, vê se não esquece, yeah Você é só um Zé, você é um pivete, yeah Eu voando, mano, sou um VVS, yeah Sou tão forte, mano, tipo